හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ පෞද්ගලික ලේකම් සුගීශ්වර බණ්ඩාර මහතා පසුගිය මැයි 9 වනිදා ඇති වූ සිද්ධිය පිළිබඳවත් පැහැදිලි කළා. එහෙම අහන දෙන්නේ කොහොමද? මේ ඉන්නේ 69 ලක්ෂයක් මට ඡන්දේ දුන්න සහ නුදුන් මගේ රටවැසියෝ. ඒකේ හින්දා මම ජනාධිපති ධූරය අතහැරලා යන්නම්. මේ අහිංසක මිනිස්සුන්ට වෙඩි තියලා මරන්න එපා කියලා කියනවා. අපි ජීවිතේ එතුමත් එක්ක හිටපු හතර පස් දෙනාගෙන් එක්කෙනෙක් විදියට ඇමතුමනි තාම පොතක් නම් ලිව්වේ නැහැ. හැබැයි ඇත්ත කතාව ලියනවා තව ටික කාලෙකින් ඒකින්ද ඒ ඇත්ත කතාවමම ගොඩක් දේවල් ඔබට තේරෙයි මොකක්ද හරියට උනේ මොකක්ද හරියට උනේ කියලා. දැන් ඔන්න බලන්න ඔව් ඇත්ත කතාව අපිත් ආසයි දැනගන්න. අය ඒ කතාවට සුගීශ්වර මහත්තයෝ දාන්න මෙන්න මේ කෑල්ල. මම 2020 කියන දේ අහන්න නැතුව ගිහිල්ලා සමාජ මාධ්‍ය මර්ධනය කරන්න ගියා. නාඩගන් 17 නැටුවා CID එකත් එක්ක. ඊළඟට තව ටිකක් කියන්න. අර පාස්කු ප්‍රහාරයට මම යුක්ති ඉටු කරනවායි කියලා ආවා. ඇවිල්ලා ඉවරලා වාර්තාව ආවට පස්සේ වාර්තාවේ කෑලි ටිකකුත් නොදී හිටියා මුලදී. ඊට පස්සේ කියන්න අර චිරන්තමර සිංහ කියලා කොල්ලෙක් ජනාධිපතිගේ ගේ ඉස්සරහා පිට පාස්කු ප්‍රහාරයට යුක්තිය ඉල්ලලා මේ විරෝධතා කරන්න ආපුවම මං ඒ කොල්ලව යානේ දැන් ලියනවයි කිව්ව සුගීෂණනේ මං ඒ කොල්ලව ජනාධිපතිතුමාගේ උපදෙස් මත ගෙනල්ලා ඒ කොල්ලට කිව්වා පාස්කු ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් කිතුණුවන් හැටියට කටයුතු කළ සමාව දෙන්න කියලා. ඔව් ඒ ටිකත් ලියන්න. මම බලාගෙන ඉන්නවා පොත එනකම්. හරි මේ නාට්‍ය නටන්න ඕගොල්ලෝ හිතනද අපි මේ මේ අපේ රටේ මිනිස්සු මේ අපි වගේ අය මැරලා ඉපදිලායි කියලා හිතුවා. පොත් ලියන්න. ලියපිය බලන්න. අර ටිකක් දාලා ලියපිය. නැත්නම් අපිත් ලියනවා ඊට වඩා හොඳ පොතක්. අපිව ගෙනල්ලා අර කියපු දේවල්. සමාව දෙන්න අපි ඉස්සලාම Taman කරේ කවුද කියලා දැනගන්න බෑ. මොකටද අපිට කියන්නේ සමාව දෙන්න කියලා. එයා කරා නම් ඉතින් ඒගොල්ලෝ කරා නම් ඉතින් අපිට ඒක කිව්වනම් හරි ඊළින් අපි කරේ අපිට සමාව දෙන්න කියලා. එහෙම කරා නම් මං ඒ වෙලෙම සමාව දෙනවා. يعني මම කිතුණුවෙක් ඇටියෙ. ඉතින් කියන්නේ නැතුව මේ ඕක සමාව දෙන්න දැනගන්න ඕනේ කිව්වම හරිය නෙමෙයි. කාඩිනල් උන්වහන්සේටත් අපහාස වෙන ආකාරයෙන් මම කියන්නේ ඔය පෞද්ගලික ලේකම්ලා රාශියක් එක්ක වැඩ කරලා තියෙනවා ජනාධිපතිවරුන්ගේ කවදක්වත් ඔහොම මේ කාඩිනුනාන්සේට අපහාස වෙන දේ කතා කරපු මිනිස්සෙක් ඇහුන්නේ නැහැ අමුනේ සුගීෂ්වර බණ්ඩාර. ඇත්ත කතාව ඒක සාක්කියටත් මිනිස්සු ඉන්න මොකද තනියම ගියේ නැහැ එතනට. ඊළඟට ඊ මේ පොත් ලියන කට්ටිය අර මං කිව්වේ අර අජිත් නිවාල් කබ්‍රාලුත් ලියලා තියෙනවනේ මාර පොතක්. ඔව් අන්තිමේදී අපි තමයි බහ බැංකුව කඩලා තින්නේ අපි තමයි රට බංකොලොත් කරගෙන තින්නේ උම් බබ්බු හරි ඊළඟට දැන් මේ අපි දැක්ක මේ මේ මහින්ද රාජපක්ෂත් ඇවිල්ලා මේ අලුත් නාට්‍යයක් නටනවා මේ අරගලය ගැන කියාගෙන මේ ලොකු කතාවක් අපි දැක්ක මේ ඊයේ දින මේ මහින්ද රාජපක්ෂගෙන් මේ මන් දන්නේ ඇයි කියලා මේ මෙහෙම කතිකාවතක් දැක්කා ඔව් මැයිරලියේ නේද? බේවෙන්න. රටම දන්නවා අය දැන් මොනවද කරන්න කියලා. ජනතාවට මේවා ඇඟිල්ලෙන් ඇනලා පෙන්වන්න ඕන දේවල් නොයි. හොරු හොරු කියලා ලේබල් අලවලා මඩ ගහලා මොකද නැගෝ අපි ගන්නවා. අපි ජනතාව වෙනුවෙන් මොනවද කරේ කියලා. අට බාර ගන්න කිව්වම පස්ස ගහලා ඊට පහුවදා ඉඳන් බාරගත්ත අයට විරුද්ධව කෑ ගහලා වැඩක් නැහැ. එතනදී තමයි මිනිස්සු තීරණය හනි කැරක්ටුව මොකක්ද කිය ඇත්තේ බැලුව අසුවට අසුනම් මේ බැලුව ඕකම තමයි ලෑගාපු ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී නෝන ක්‍රමවලින් බලය ගන්න යාම අවසානයේ මුකුත් ලැබෙන්නේ නැහැ දැන් මේ විපක්ෂයට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී නෝන ක්‍රම හරහා ගත්තම කිසිම දෙයක් ලැබෙන්නේ නැහැ ඔව් අපි දන්නවනේ අර ගෝඨාභය රාජපක්ෂට මොකද උනේ කියලා අපි දන්නවා මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයෝ. ඔව් අපි හොඳට දන්නවා. ඔයා අපිට කියලා දෙන්න එපා ගෝඨාභය රාජපක්ෂට මොකද උනේ කියලා මේ එයාම කියන්නේ. මේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය නවර මිනිස්සුන්ගේ ලේ මතින් බලය ගත් එක ඌට මොකද උනේ කියලා රටම දන්නවා. හරි අරගලේ මිනිස්සු අරගලය තුලින් එකතු කරපු මේ රට ඒ වේදනාව ඒ තුවාල හොඳ කරපු විදිය අපේ රටේ මිනිස්සු දන්නවා. තොපිලා වගේ දූෂිත හැත්ත දේදිකාවල නගිනකොට තොපිලට හූ කියන්න පුළුවන් මිනිස්සු පිරිසක් හදපු අරගලය ගැන අපි දන්නවා. තොපිලා වගේ තොපේ පුතාලා වගේ තොපිලා වගේ ජරා යක්කු මේ රට කණ එකට විරුද්ධව නැකිටින හඬ නගන මිනිස්සු හති කරපු අරගලය ඒකට මාවත දුන්න අරගලය ගැන අපි හොඳට දන්නවා. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය මොකක්ද ජරදා පරමාධිපත්‍ය මොකක්ද කියනක මේ රට ලෝකයට පෙන්නපු අරගලයට ඇවිල්ලා මයින වගේ ඥාව් ඥූ ගන්න නැතු ඉන්න කියලා තමයි අපිට කියන්න තියෙන්නේ. ඔයා වගේ අසාර්ථක දේශපාලඥයෙක්, ඔයා වගේ ෆේලියර් එකක්, ඔයා වගේ ෆේල් මිනිහෙක් මේ ලෝකේ පොළවේ නෑ මහින්ද රාජපක්ෂ. ඒක හොඳට වැඩකට යන්න. අර ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප්ටත් වඩා ඔයා ෆේල්. ඔයා ෆේල් කියන්නේ ෆේල්ම ෆේල් වෙච්ච නාකි මිනිස්සෙක් වැඩකට නැති පඟර නැට්ටෙක් ඔයා මහින්ද රාජපක්ෂ කියන්නේ නරි නයිඩයක් පමණයි. ඒ හින්දා ඔය කට වහගෙන දැන්වත් විශ්‍රාමඵල කාලකන්ණි කරන්නේ නැතුව අපි ඔක්කොම තවත් රටත් එක්කම. තව කියනවා මේ රට මේ කරන්නේ මොකද්ද? කරන්නේ මොකද්ද? කරේ මොකද්ද? රට වට්ටලා ඉවරලා දැන් මේ පොට්ට හදන්න හදනවා. කඩපු වුම හදන්න හදලා හරියනවද? තොපිලා ප්‍රතික්ෂේපිතයි. තොපිලගේ පෝස්ටර්ට ගිහිල්ලා බලපන් හාහා ගාන. අර හංගගෙන ඉන්නවා නාමල්ලුගේ page එකේ අංකෙත් සංඛ්‍යාවත් හංගගෙන. ඇයියේ බයේ ඇයියේ තොපිලා ප්‍රතික්ෂේපයි මහින්දයෝ. ගෙදරපල දැන් ඒක තව කාරණාවක් ආවා. මේ ළඟදී ගෝඨාභයගේ අතේ තිබුණලු රනිල්වත් ඉල්ලාස් කළා. එයත් අයින් වෙන ලියුම තිබුණලු. ආ ඒ කියන්න ගෝටාවේ රාජපක්ෂ තමයි මේ රටේ මිනිස්සුන්ව මර්ධනය කරන්න රනිල් රාජපක්ෂට පිටිය හදලා දුන්නේ. අන්න ඒක එහෙම කීපිය. මේ රට තවත් මේ රටේ නැගිටපු ජනතාව මේ රටේ යුක්තිය ඉල්ලපු ජනතාව උසාවි ගාන ගෙනියන්නත් රාජපක්ෂලව රකින්නත් පසුබිම හදලා ඒ ලියුමට අත්සන් නොකරේ. නිමල් කියන කතාව ඇත්තනම් කරේ ඒ විනාශය කරේ තොපි ළමයි. මේ රටේ තරුණ පරපුර විනාශ කරන්න ඊළඟ පද්ධතියක් ලස්සන රටක් ඉල්ලන තරුණ පරපුර හිරේ යවන්න වැඩ කරලා තියෙන්නේ තොපිලා අරගලයට ගහන්න ගහනකම් බලන් ඉන්න අරයක ජනාධිපති වෙච්ච ගමන් ඒකට හමුදාව දාලා පන්නන්න කඩලා විසි කරන්න ඒ තත්ත්වය ඇති කරේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ නොහොත් රාජපක්ෂලා කියන එකයි ඒකෙන් ඔප්පු වෙන්න. අන්න ඒක හරියට කියවන්න. අපේ මිනිස්සු කියවන්නේ අරු කියන දේ නෙමෙයි ඒකෙන් පේන දේ බලන්න. අනිත් ඕනේ. ඊළඟට අපේ පාලකයෝ හැමදාම දැන් ওই විමල්ගේ කතාව එනවනේ. ආ දැන් බලන්න ඇමරිකානු කුමන්ත්‍රණයක් ගැන කතා කරනවා. ඇමරිකාව මෙහෙම කරාලු, ඇමරිකානු තානාපති මෙහෙම කරාලු. දැන් ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ පුරවැසිකභාවය මොකද්ද තිබුණේ? ඉන්දුනීසියාවද? ඉන්දියාවද? රුසියාවද? තිබුණේ ඇමරිකානු පුරවැසිභාවය. බැසිල් රාජපක්ෂගේ පුරවැසිභාවය තියම් තියෙනවාද ඇමරිකාවේ? පිටන්න තරමින් නම් තියෙනවා. එතකොට මේ ඇමරිකාවෙන් පුරවැසිභාවය තිබිලා ඇමරිකාව විසින් මේ බේරගෙන අර අපි අහනකොට පුරවැසිභාවය තාම ඉවත් වෙලාද කියලා අහනකොට සද්ද නැතුව හිටවපු තානාපතිවරුද දැන් මේ තානාපති කාර්යාලය හා රජයද දැන් මේ ගෝඨාභය පන්නන්න කටයුතු කරලා තින්නේ. විමල් හිතනවාද මේ රටේ මිනිස්සු පොල් බූරුවෝ කියලා? නෑ එහෙම කරා නම් අර 69 ලක්ෂ කරපු දෙයම තමයි. මොකද දන්න 69 ලක්ෂේ පත් කරා 69 ලක්ෂේ ගෙදර ඇව්වා. එහෙමනම් ඇමරිකාව ගෙනාවා. ඇමරිකාව ගෙනිච්චයි කියනක විමල්ුන් නැහැ කියන්න ඕනේ. ඒක ඒ විදිහට නෙමෙයි ඌ කියන්නේ ඌ කියන්නේ හරියන්නේ මේක ඇමරිකාවේ ඉල්ල කරා කියලා. ඇමරිකාව තමයි එහෙමනම් ගෙනාවෙත්. ඒකත් කියපන් ওই පොතේ. ඇමරිකාව තමයි ගෙනාවෙත්. ගෙනාලා ගෙනිච්චත් ඌම තමයි 69 ලක්ෂේ තමයි ගෙනාවේ. ගෙනිච්චත් 69 ලක්ෂේම කට්ටිය තමයි. යව්වෙත්. හරි ඒක එකක් ඊළඟට කරුණා කරලා දැන් මේ රටේ ආර්ථික අර්බුදයක් ඇති කරලා තියෙනවා අපි දන්නවා ඒ කාලේ ජාතිවාදය ඇති කරලා ජාතිවාදය තුලින් දේශපාලනය කරා දැන් මොකද්ද අපි මේ දකින්නේ මේ දවස්වල දැන් මේගොල්ලෝ මොකද කරන්නේ ආර්ථික අර්බුදය ඇති කරලා ඒකට චුට්ට චුට්ට උදව් කර කර ඒකේ මිල පොඩ්ඩක් අඩු කරලා මෙන්න ඒගොල්ලෝ ඒකෙනුත් ප්‍රසිද්ධිය ගන්නවා ජාතිවාදය ඇති කරා ඒකෙන් ඡන්ද ගත්තා ආර්ථික අර්බුදය ඇති කරා ඒක විසඳනවයි කියලා ආයෙත් ඡණ්ඩ ගන්නවා. දැන් අපි මේ ආයෙත් මේ නාට්‍යයට රැවටෙනවද? ආර්ථික අර්බුදය ඇති කරපු උන්ගෙන් ගිහිල්ලා වාඩි වෙනවා නම් අපි ගිහිල්ලා ඒගොල්ලොත් එක්ක දැන් ඊළඟට කියනවනේ ප්‍රතික්ෂේප කරා බාරගත්තේ නෑ එන්න කියපු වෙලාව විපක්ෂයට එහෙම දොස් කියනවා. ඕ රනිල් ගිහිල්ලා බාර අරගෙන රාජපක්ෂලව රකින්න එක කරනවානේ. සජිත්ලා අරගොල්ලෝ මේගොල්ලෝ අනුර කුමාරලා අනිත් විපක්ෂ දැන්ට ඉන්න කට්ටියට ගිහිල්ලා රෙද්දක් කනගෙන පුළුවන් රාජපක්ෂලව රකින්න. ඕකයි යථාර්ථය. ඒක කියපම් මහින්ද. ඒක කියන්නේ. ඒක වහලා. ඊළඟට අපේ සිතුවිලි එක්ක සෙල්ලම් කරන එක නවත්තන්න. හැමදාම කරේ ඔබේ පාන්ගෙඩිය මිලෙන් ඒගොල්ලෝ ඡන්දෙ ගත්තා දැන් ගන්න යන්නේ. එදා කරේ සිංහල ජනතාවයි මුස්ලිම් ජනතාවයි ඊට කලින් දෙමළ ජනතාව සිංහල ජනතාවයි දෙමළ ජනතාවයි අතර ගැටුම මේවා කරලා ඒකෙන් ඡන්ද ගත්තා ඊට පස්සේ මුස්ලිම් ජනතාවයි සිංහල ජනතාව අතර අරුමුද ඇති කරලා ඒකෙන් ඡන්ද ගත්තා දැන් මුං ආර්ථිකය වට්ටලා ඒකේ පාන් ගෙඩිය මිලයි තෙල් ලීටරේ මිලයි අඩු කරලා ඕගොල්ලන්ගේ මේ රටේ මිනිසුන්ගෙන් ඡන්ද ගන්න යනවා. මේකට අහු වෙන්නද මේ රටේ මිනිස්සු අරගලයක් කරේ? නෑ. ඒ හින්දා අරගලය යථාර්ථයක් අරගලයේ සාර්ථකයි. උඹලා යන එන මන් නැතුව අද තෙල් ලීටරේ අඩු වෙනකොට මිනිස්සු හා හා දාන්නේ. ඇයි ඒ මිනිස්සු අහු වෙන්නේ නෑ ඕවට. පාන් ගෙඩිය මිල අහු වෙන්නේ නෑ. ගෙනෙන් ඔය තෙල් ලීටර 117ට අන්න එතකොට මිනිස්සු පොඩ්ඩක් සලකා බලයි රට ගොඩගත්තයි කියලා. ඒත් වට්ටපු එක උන්මයි ගොඩගත්තේ. ඒකත් අපි මතකයි. අපිට අමතක වෙන්නේ